Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем нах! Дойчланд!». В этом выпуске я расскажу вам про образование в Германии. Все как в школе, сначала теория, потом практика. Начинаем! Итак, с чего же начинается образование в Германии? Как и во всех странах, со школы. Дети идут в первый класс в возрасте 6 лет и учатся 4 года в начальной школе. А вот дальше начинается самое интересное – в Германии есть четыре типа школы, на которые ученики делятся по уровню собственных способностей. Не особо стремящиеся к учебе и развитию идут в Hauptschule, главную школу. Более образованные, вроде ударников, идут в Реальшуле, реальную школу, а самые умные попадают в гимназиум, в гимназию. Четвертый тип – Gesamtschule общая школа, где ученики учатся с разделением на уровни, но в одном здании – эта система раздельных зданий сразу выдает свои плюсы. Старшеклассникам не приходится ругаться на вечно мешающих учеников началки. Учеба в школах Германии проходит по системе, отличной от российской, причем эта система имеет свои преимущества. Во-первых, парные уроки. Уроки проводятся парами, таким образом количество уникальных предметов за день сокращается, следовательно, ученики делают меньше домашнего задания – Максимум в день учеников 9-10 классов бывает около 4 пар, то есть 8 наших уроков. Некоторые уроки проводятся отрезками по полпары, соответственно 45 минут, как в России. Во-вторых, немцы не учатся по субботам. Многие российские школьники возмущаются по поводу отсутствия заслуженного выходного. Учителя отнекиваются, мол, дней много пропадает. В Германии же субботы компенсируются чуть более короткими каникулами, которых при этом больше по количеству. Ну и в-третьих, свободная форма. Никто в нашей стране не любит скучную и неудобную школьную форму, а в Германии про это даже не слышали. Впрочем, не в каждой школе отсутствует дресс-код. Некоторые все-таки практикуют использование школьной формы. Вероятнее всего, это школа на территории бывшего ГДР. Итак, что же происходит после окончания школы? Исход зависит от типа школы. После окончания главной школы, то есть после 9 класса, ученику придется поступить доучиваться либо в реальную школу, либо в гимназию, либо в профессиональное училище. После реальной школы, то есть после 10 класса, ученики идут в гимназию или в то же профучилище. После окончания гимназии или профучилища, то есть после 12, 13 или даже 14 класса, под эти требования попадают уже все. Учащиеся сдают абитур, аттестат зрелости, документ, позволяющий им поступить в университет. Впрочем, работу можно начать без университета и даже без абитура, но зарплата и надежность у таких рабочих мест будут на низшем уровне. И, наконец, после успешного окончания университета взрослый образованный немец может найти работу по специальности, где будет получать достаточно много для обеспечения себя товарами первой необходимости. Ну что ж, на сегодня теории достаточно. Самое время рассказать вам, как учатся старшеклассники в Германии, в моем случае, как они учатся в гимназии. Рано утром, после стандартного завтрака, я и мой гостевой брат отправились в школу. Мне предстоял один день учебы. Школа оказалась четырехэтажное здание, полностью обставленное лесами. В это время там проводился ремонт. Школа называется ИГС Франшесфельд. У школ в Германии не номера, а названия – Франшисфельд является общей школой, где может учиться абсолютно каждый, независимо от уровня знаний. Перед входом стоит высокий красный столб, называемый колонной толерантности, над которой насмехается практически вся школа. История этой колонны такова. В одном из конкурсов школа выиграла грант в 10 тысяч евро, но вместо того, чтобы закупить более качественное оборудование для кабинетов или вложить эти деньги в ремонт школы, было решено установить большой красный столб, который будет олицетворять такую любимую европейцами толерантность. Первое, что бросается в глаза – необычное изнутри здание. Гардероб отсутствует. Почему? Расскажу позже. А вместо скучной однотонно выкрашенных стен – красивые обои и картины. Мы дошли до кабинета. У каждого класса есть свой кабинет, из которого они не выходят на протяжении всего дня. Учителя сами приходят к ним. С этим связано отсутствие гардероба. Куртки можно повесить в классе, а обувь немцам переодевать не приходится. Уроки начинаются точно по времени, без звонка. Учителя сами приходят и начинают вести урок. У учеников Франшисфельд нет тетрадей. Каждый ученик носит с собой блок белых листов, куда записывает всю информацию с урока. В конце урока эти листы вкладываются в личные папки учеников, которые хранятся в классе. Туда же складывается учебный материал, раздаваемый учителями. Домашние задания задают не по всем предметам, но задают достаточную дозу по тем, по которым задают. Домашние задания ученики выполняют в рабочих тетрадях, которые, как мне кажется, хотя я могу и ошибаться, обычно всегда находятся дома. Конечно, меня не мог не поразить урок математики. Я не попал на этот урок, но я видел выполнение домашнего задания. Темы примерно те же, что и у нас, разве что чуть-чуть полегче, что компенсируется долгим временем обучения. Поразительно то, что даже самые простейшие примеры, вроде 52 минус 70, немцы даже на уроках решают с помощью личных калькуляторов. Конечно, для них это обычное дело, но с нашим учителем математики я уже давно забыл слово «калькулятор». Надолго и навсегда. Первой парой в день посещения школы была религия. Как ни странно, про религию мы практически не говорили. Учитель упомянул в начале урока про древнеазиатские религии, и мы начали обсуждать международные конфликты. В частности, мы затронули ситуацию на Украине, в секторе Газа и беспорядки исламской организации. Мне довелось узнать, что немцам не забивают голову антироссийской пропагандой, и сами они не особо наслышаны о проблемах на востоке Украины. Следующей парой был предмет, отсутствующий в нашей школьной программе. Сокращенно он называется АВТ, что означает Arbeit, Wirtschaft, Technologie, работа, экономика, технологии. На уроках ученики проходят теорию образования, какую профессию выбрать, как сдать абитур, что будет востребовано через несколько лет и так далее. Мне крупно повезло в этот день, ведь именно 18 сентября школе исполнялось аж 25 лет – Учеников было всего две пары, и затем они шли домой готовиться к крупному событию – фестивалю. После обеда мы снова пришли в школу. За пару часов все успело преобразиться. Двор и сад наполнились детьми. Повсюду стояли прилавки с вкусностями. Кто-то даже приехал на машине скорой помощи и бесплатно измерял детям кровяное давление и пульс. Какие-то энтузиасты устроили самую настоящую канатку. Любой желающий мог спуститься на ней с четвертого этажа. У всех было приподнятое настроение. Мы провели на фестивале около двух часов. За это время я наелся, напился и наигрался в футбол. День был проведен на ура! А на сегодня пока все. В следующем выпуске я расскажу вам про выходные, которые были проведены мною в семье. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски «Едем на Deutschland». С вами был я, Никита Карамов. Пока! Так, я ведь не помню, блин. Так, так, так, так, так.